ನಮಸ್ಕಾರ ಹೋದ್ವಾರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಎರಡು stock actually in fact stock of the week ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು Godrej consumer and other is V Guard okay so let's check how it perform in last week I have told when to buy and when to exit okay so you can compare this video with that video so that you can understand the accuracy level of the stock okay so ಒಂದು ವಾರದ್ದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ವಾರ ಅಂದರೆ let's go to one hour candle one ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ this is about Godrej C P ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಏಯ್ಟ್ ಏಯ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಕೆ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಏಯ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಸೊ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನೀವು ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾಟಮ್ ಲೇ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಏಯ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ it is still near nine hundred mark okay so ಇದು ಇನ್ನೂ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಂಡೇ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇನೋ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕು ಇನ್ನೂ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ okay so nine zero six nine zero seven ದಾಟಬೇಕು ದಾಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂದಿರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿ first target nine twenty six ಅದಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೈಯರ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಲೈಕ್ ನೈನ್ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ವಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವಿ ಗಾರ್ಡ್ನ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆದರೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಚಾನಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಚಾನಲಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಲೆವೆಲಲ್ಲೇ ಇದೆ ಸ್ಟಾಕು ಇನ್ನೂ ಇದು ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟು ಇದು ಒನ್ ಅವರ್ದಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಆದರೂ ಸಹ ಇದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿದೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಬೈ ಲೆವೆಲ್ಲು ಇದೇನಾರ ನಾಳೆ Monday Tuesday Wednesday coming week two seventy to cross ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ again it's a good buy two seventy three cross ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನಿಂದಿರಬೇಕು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಟ್ರೇಡಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೋಬೋದು ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಟ್ರೇಡ್ ನೀವು for investment purpose you can invest okay invest at all these level up to two forty eight ತನಕ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕು ಒಳ್ಳೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋ ಸ್ಟಾಕು ಓಕೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇದು ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ದಾಟ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ two seventy three exact level ದಾಟ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ವಿಕ್ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ದಾಟಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಿಂದಿರಬೇಕು ಆವಾಗ you can buy okay so ಇದು ವಿ ಗಾರ್ಡು ಸೊ ನಾವು let's talk about this week stock ಈ ವೀಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಒಂದು G S P L E P L M T P ಬಿಮು okay so let's talk about Gujarat Gujarat state petrol limited okay G S P L ನೋಡಿ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು two fifty seven okay two fifty ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನು ಇದು ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ two eighty four two eighty five break ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ buy uh, by about 285 average near 258 and uh, uh, 258 two 230 stop loss is two twenty five target is three twenty eight and three seventy ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ you can look at this okay so this will be the week stock of the week for next week ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಟೂ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮೇಲೆ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಡುವೆ ಇದು ರೇಂಜ್ ಬೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇ ಪಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಡಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ every day it is going higher ಆಯ್ ಹೈಯರ್ ಆಯ್ ಹೈಯರ್ ಆಯ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಂಡೇ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇನಾದರೂ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಜಿ ಆಗಿದೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಕ್ಕರೂ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ಲು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆನಾ one fifty seven okay so stop loss ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ one forty seven stop loss ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬಿಯರಿಶ್ ಈಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಪ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ M T N L M T N L ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ರೇಂಜ್ ಬೌಂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರೇಕೌಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗಲೂ ಸಹ ಇದು ತರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸೆ ದಾಟ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುಲ್ ರನ್ ಇದೆ ಎಮ್ ಟಿ ಎನ್ ಎಲ್ಗೆ you must buy near twenty rupees twenty six ರುಪೀಸ್ಗೆ ಎಮ್ ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇದು ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು but it is having a good potential ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಕು so hope you like this video and please monitor this thank you